amb BTT més mítiques de, de comarques de Girona, més mítiques de Catalunya. Fa una estona parlava amb un ciclista i em deia és la que tothom té ganes de fer. I és una mica això, han aconseguit tenir una molt bona marca, han aconseguit que el circuit agradés molt. Aquí estan hi ha algunes novetats que ara de seguida les explicarem, però recordem algunes de les xifres però els que us heu apropat fins aquí perquè ho hem anunciat i teniu ganes de saber exactament de, de què es tracta tot això. La trama, uns 65 km, seria el circuit llarg, un desnivell positiu de 2.000 i es tracta d'anar des d'Hostalets d'en Bas fins a la zona esportiva de Sal. És un recorregut gairebé 100% de, de corriols, no sé si és exactament 100%, però gairebé 100%. Després hi ha una segona prova que és la, la trama 130, 33 km, 900 de desnivell, i es va des de l'Hostal del Fang fins a Salt és per aquells que potser en una primera edició potser encara no s'acaben de veure prou forts com per fer la, la llarga, doncs que provin aquesta. I aquest any també tenen la Tramon Kids, que és això perquè els nens petits, que per aquí darrere tenim una colla, doncs comencin a tenir el coquet de la BTT i del ciclisme i que tinguin ganes de, de, de provar-ho. Es tracta avui de que parlem una mica, de que fem memòria d'on ve la, la BTT, Um, a vegades venim, veiem imatges d'aquestes en blanc i negre del Tour de França, de les primeres edicions, i, i, i al·lucinem amb les bicicletes que venia. La BTT arriba molt més tard, sembla mentira que tardéssim tants anys a tenir bicicletes que poguessin anar per la, per la muntanya. I tenim un personatge, tenim en Fidel Freixas, molt de vosaltres el, el coneixeu, és l'home mater de, de la Tramon i per tant parlem amb ell dels inicis del ciclisme, de com dissenya aquest circuit i de com són algunes de les novetats d'aquest any. I també ens acompanya en Pau Zamora, és un dels millors bikers que tenim, que tenim per aquest territori. Provarà aquest any a veure si, si aconsegueix guanyar la prova, o si més va fer un resultat excel·lent. Ja sabeu la modestia dels ciclistes, per tant intentarem a veure si li esgarrapem algun, algun compromís. Primer de tot, Fidel, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Um, T'imaginaves al principi de tot eh, aconseguir una prova que, que com dèiem, la gent té ganes de fer-la i se la marca en vermell en el calendari? Bueno, sí, però tant no, eh? perquè ara ja és un repte. El dia de la cursa aquesta és un repte, no és una cursa normal. És a dir, tothom ve a fer un repte. Expliquem una mica els inicis. Um, quan comences a tenir els teus primers contactes amb, amb la bicicleta BTT? Bueno, els primers contactes eh, són que jo distribuïa a Planeta i va arribar a revistes americanes i veig que es pot anar amb bicicleta per la muntanya. I dic, bueno, això és al·lucinant. Això de quin any parlem? Uh, sí, el 86. 86, 87. Sí, això fa uns 30 anys, eh? Justos, gairebé, 29-30. Sí, 29 anys. Eh? I dius, jo en vull una? Jo en vull una i aquí no la trobo i me'n vaig a França amb la meva dona comprant una parella i una altra aquí. I aquí comença la història. De totes maneres, la meva dona no hi va anar mai, gairebé. Sempre hi va anar l'Albert Cabrera, que deu estar per aquí, que per acompanyar-me, doncs, jo feia que li deixava la bici perquè ho provés i així tenia companyia. I així va començar. Les primeres persones eh, que et van començar a veure amb una bicicleta 4x4, com et miraven? Com un extraterrestre o...? Una cosa molt rara. Me trobava els pastors per la muntanya amb una bicicleta i deia, però què fas aquí amb una bicicleta? Què és això? jo, bueno, un mountain bike i a partir d'ara començareu de veure. Tenies claríssim que funcionaria? Sí, això de que la bicicleta n'hi ha de molt tipus, a vegades hi ha modes que, que duren un període de temps però no s'acaben de consolidar o que eren com a... Però aquesta tenies claríssim que funcionaria. Claríssim perquè la muntanya agrada a tothom per naturalesa i llavors quan anem amb bici per la muntanya, els doncs, que ens agrada la bici és el màxim de persones. Com has aconseguit que la gent s'hi hagués engrescat? Uh, bueno, jo era corredor de carretera, ja tenia... Per això? De, tenia equip de carretera, gent molt bona, feia molts anys que estàvem ja amb la bicicleta de carretera i llavors era molt fàcil quan organitzava una cursa mirar tots els meus amics i a pedalar amb bicicletes com fos, perquè no eren de campà, que eren de Bike Trial, de, de lo que fos, però tots allà a córrer. I així és la gent van animant. de seguida van començar a arribar, la, els distribuïdors de bicicletes van veure que era un públic potencial el que en volia i em van començar a demanar? Sí, sí, sobretot la Casa Montis va implicar de seguida molt a fer bicicletes de muntanya, com que ells en bike trial, eren, els doncs, que havien inventat el bike trial tenien molt bé estudiada la geometria que havia de tindre una bicicleta de muntanya, ho van fer molt bé. I la prova està que les van fer super a i avui dia és el que encara es porta. Um, els joves d'ara se'n van a YouTube, van a internet i poden veure vídeos de la tècnica, tenen moltes maneres. Uh, vosaltres com en vau aprendre? Perquè de manual, si ja havíeu vist les bicicletes a, eh, és que gairebé un catàleg. Com vau aprendre la tècnica per anar per muntanya? O a base de caure gairebé? No, això quedarà, quedarà malament a molta gent, però jo crec que la bicicleta, la manera d'aprendre és anar-hi. Ja està. Totes les tècniques que hi ha a internet poden estar molt bé, però si tu no vas a pedalar i no te bragues allà al territori, com que no. Fidel, dèiem al principi que hem aconseguit tenir el Girona Bike Wall, que l'objectiu sembla de les institucions i de la gent que ho promou és que es consolidi, que sigui una fira que, que creixi, aquesta és una, una primera edició. Per què comarques de Girona, més enllà de que ens vinguin corredors de, de mig món, dels principals clubs ciclistes, de, de la UCI, um, té aquesta afició i molt arrelada, no només uh, a la capital, sinó que a molts pobles hi ha clubs que fan molt bona feina i que han aconseguit fer molt bon planter d'afició, que potser no arriben a professionals però que sí que són ciclistes molt bons. Bueno, aquí a Girona ve gent de fora perquè a part de que tothom sap que tenim un territori únic, és que la gent de Girona no és passada. O sigui, l'Amstron ho deia, jo puc anar a comprar qualsevol botiga i ningú m'atabal. I aquí els professionals es troben superbé per això, els de carretera. I, la, i de la muntanya que em deies... No, o de l'afició en general, de, ah, de, com ah, s'ha aconseguit que hi hagi tan petits bueno, clubs, perquè... hi hagi zones BTT, que cada cop eh, hi hagi itineraris planificats, això és perquè la, la societat ho reclama. Ara, perquè els clubs tots hi han implicat a organitzar, com que la gent responia, tothom s'ha animat, això ha anat creixent i avui estem on estem. Vull dir que a nivell nacional no hi ha cap província a Espanya ni que sigui Sicília ni Girona. Cap? Ni una, però de llarg, eh? Després s'ha de dir també que hi ha hagut una persona que fa com a 30 i escaig d'anys que està a la delegació, si que m'enamora d'ell, que és un passat de collons que és capaç de fer-li organitzar una carrera a les, les monges de Rosura. <laughs> persona així que està tot arreu i xinxant i apretant i per això organitzem semiconcursos cada És que això al final sembla molt fàcil, però al final que això tingui èxit, més enllà dels practicants, hi ha gent a darrere, clubs com, com vosaltres, com Fornells, que, que, que, que, que ho ha picat i que ha picat molta pedra perquè això funcionés. Sí, sí, però clar, un club són molta gent, tothom s'implica, i bueno, això l'important és que ningú es desmoralitzi, i ple veuen que anem trincors i bueno, aquesta és la, la filosofia que hem tingut sempre al Fornex de, de no deixar que decaigués i si ha fluixat una mica és igual. He sigut treballant com si, si baixa una mica no passa res, ja tornarà a pujar, no Parlant de la Tramunt, perquè aquí potser ens està escoltant molta gent que té ganes de, de conèixer-la, o els que ja són aficionats és evident que la coneixen i ja s'hi han apuntat, però com dissenyeu el primer circuit i, i com la plantegeu una cursa que, va, ara és molt fàcil dir que funcionaria, però la primera vegada, quan, quan estàvem mirant, passem per aquí, passem per allà, la fem complicada, això és el gran dubte dels, de la gent que dissenya curses. La fem molt complicada o la fem poc complicada? Si la fem molt complicada vindrà més gent? Serà una motivació o no serà una motivació? Com la vau dissenyar vosaltres? Bueno, jo sigo un corredor de carretera i llavors jo m'agraden els corriols i tota la gent del meu voltant els agrada els corriols. Doncs vam dir, ha de ser corriols perquè si vols fer carretera, ja hi ha la carretera, no cal que t'embrutis. Vull dir, a veure, nosaltres tenim filosofia de Corriols. I clar, llavors tota la gent del, del nostre voltant s'impregna d'això. I gent que potser no en sabia massa, però s'acaba sabent-ne, perquè sempre estem ficats allà. Per això la Tramon sempre ha de ser així. No serà mai una prova que s'esbarallin per vindre molta gent, perquè el nivell és molt exigent, doncs creiem que de, també hi ha de ser això. Ha de ser exigent? Eh? Per nosaltres sí, ja n'hi ha de fàcils. També n'hi ha d'haver una que marqui la diferència. I aquí hi haurà el Pau que ja us explicarà com les gastem. Ara li explicarem, eh, després li preguntarem a en Blau sobre l'exigència, sobre com se la plantegi, fins i tot com la, com l'entrena, perquè segur que agradarà molta gent saber això. Com és la ruta d'aquest any? Bueno, el mateix estil més o menys de cada any, però tenim 30 corriols, 30 quilòmetres de 30 quilòmetres nous, nous, o sigui, sempre es mou pel mateix, llocs, per sempre veníem al circuit. Ajuda'ns a fer una mica el perfil, va, sortim d'hostalets i va. Eh, fins que arribem a la zona esportiva, com si però féssim bueno, un viatge així sí. pel, pel traçat. Sí, però fa dos anys que estem voltant per, per on hem de passar, sí. on hem de fer. No es fa en dos dies. No, no, no, però dic, ajuda'ns a fer doncs un recorregut, a eh, explicar-lo, però per, per on passem? Ah, sí, bueno, sortim d'hostalets, pugem per un corriol fins al Coll d'Úria, pugem a la Salut, a les Roques Encantades, al Coll de Condreu, baixem a Sant Feliu, passem per sota la carretera, travessem l'altra banda, anem a Cogolls, anirem cap amunt una, una muntanya que en diem, hòstia, la, la, la, com se diu allò? Puig de migdia. No, que, el cinc de migdia que està no hi pugem. Estem, com se diu allà la, la, la roca aquella? Les medes, val. Sí. Sí. Medes i, i anar baixant, no? i cap al fang, llavors volíem remuntar cap a Sant Roc de la Barroca, baixem a les serres i ja tirem cap a les Vosaltres ho teniu molt per fet, però un, un circuit d'aquests vol dir que hi aneu vosaltres a treballar amb la gent del club, que heu d'obrir traces en, en zones, que heu de demanar permisos, com funciona tot plegat per acabar fent la ruta que a vosaltres us agradaria i la que podeu fer? Vale. Doncs nosaltres normalment fem el camí ens el marca el senglar. Nosaltres si el senglar ha passat per aquí, creiem que hi podem passar tots, doncs allà anem. Això, això va així. Això va així. No? Si el senglar pot passar-hi... Si el senglar pot passar, nosaltres hi podem passar. Però més enllà d'això, eh, veieu una zona, eh, us agradaria passar per aquí, hi ha arbres, hi ha, hi ha una zona complicada. Eh, és provar-ho? És dir, doncs va, anirem el proper cap de setmana amb gent, no, us discutiu, per, o passem per aquí o passem per allà, tothom hi diu la seva o... No, el Jaume és un dictador i si diu per aquí es passa per aquí i... no, no, el que passa que sí que eh, hi ha molts llocs que hem de demanar permís als propietaris Val. Què diries a la gent que, que té ganes de fer una prova d'aquestes? Després li preguntarem eh, al professional com... Com a corredor o com a organitzador? No, com a corredor. Com a o sigui, com es prepara una, una prova d'aquestes? A veure, al principi la filosofia era us ensenyem els corriols, disfruteu-los i oblideu-se del lloc que feu. El que passa que la gent són uns caps calents i ara ho han fet una competició a veure eh, qui va més de pressa. Bueno, tothom s'ho pren com vol això, vull dir, però la nostra filosofia era eh, disfruteu dels camins i oblideu-vos del lloc que feu a la carrera. I, i clar, la gent s'ha d'entrenar perquè és molt excessiu, això sí. Ja demanem nivell físic i tècnic molt l'altre. demanem. No ens interessa que vingui gent que no tingui nivell, no perquè no ens agradaria, sinó perquè si ho hem de passar malament, tampoc cal. Tampoc cal. Passem el micro amb en, amb en Pau. Pau, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per ser, per ser avui aquí. Um, tan dura, tan fotuda és aquesta, aquesta tramunt? Eh, home, Déu-n'hi-do, lo dura que és. Acosta't el micro, sisplau. Déu-n'hi-do, lo dura que és. Pels pocs quilòmetres que té, eh, realment, si mires el compte quilòmetres, jo l'any passat portava 3 hores i portava mitja, em sembla que 13 per hora. Segurament et podria dir que és la cursa que trec la mitja més baixa en tot l'any Um, què la fa especial? Per, per què t'interessa o per què us agrada uh, aquest circuit? Per què us agrada la Tramon? Eh, jo diria bàsicament que és una cursa eh, feta per amants del ciclisme, per gent que estima el ciclisme, eh, tremec de veritat, perquè una mica coincidint amb el, amb el que deia el Fidel, eh, és una cursa que no, jo crec que no, no pot, atendre tindrà més de 300-400 persones, perquè és molt tècnica i, i hi ha una, una vessant que és o m'encanta o no hi torno. O sigui, jo conec els dos perfils de gent, no? Eh, eh, hi ha un noi de l'equip que va venir l'any passat, que fa molta carretera, em va dir, Pau, mai més, diguis, li diguis al Fidel que em convidi perquè no hi vindré. I en canvi tenim un altre company de l'equip que és molt tècnic, que viu a Andalusia i ve expressament a fer-la aquest any perquè el Joan Llorder i jo li hem parlat també que diu, hòstia, no me la puc perdre, però clar, és una persona que li encanta les triaderes. Corriols tan complicats, sí? Um, realment te'ls mires dues vegades? Sí, a veure, sí. Un, un dia ho parlàvem amb el Fidel, i allò és que no baixa ningú, o sigui, ningú dels 300 corredors baixa per allà en bicicleta, són un parell de trams, després hi ha 5 o 6 que depèn de la tècnica que tinguis, i si es complica com em sembla que fa, ser fa un parell d'anys que va ploure, aleshores ja és campi qui pugui. Sí que ciclable, a veure si direm bé la, la paraula, que vol dir estona que podem anar sobre la, la bicicleta, quanta estona diries? 80, 90, els que sou més bons o...? Sí, clar, 80, 90, clar, després... Eh... Si un 10% eh, tu camines un 10%, sí. Jo diria que sí, perquè després hi ha trams de, de pujada que són tècnics, eh, ja com vagis cansat ja comences a no anar a fi i acabes ficant peu a terra. I és els, dels jocs que si fiques peu a terra no tornes a muntar-te a l'instant, has, de, has de caminar una miqueta. Um, has guanyat la Challenge de, de Girona. Um, Comparem-les una mica, per, per, no, no tenen res a veure. No tenen res a veure, ara... Res a veure. No, clar, la Challenge de Girona 100 km l'altre dia Eh, 4 a les 12, la Tramunt... Eh... Clar, jo vaig veure el, el, el temps que vas fer i vaig dir que no hi ha volat per aquí, per tant... No ha volat, no. Però, però <laughs> gairebé. Eh, la Tramunt 65, em sembla que l'any passat vaig fer mitja hora més que, que aquí a Girona l'altre dia, o sigui, res a veure. Eh, que els, els dos recorreguts eren, eren macos, però per perfils de, de mountain bike eh, diferent, una cosa no treu clar, una és molt més dura que, que l'altra. També eh, llavors el, els inscrits que hi ha amb una, i amb una primera edició i trama amb els anys que porta, que al final m'ho deia un dia, potser amb totes les ambicions han vingut 2.500 persones, si a tothom li agradés, només que vingués la meitat en ficaríem 1.000. O sigui, és un perfil molt, molt peculiar de, de ciclista. Com ho entrenes? Um, la prepares a consciència com una més en el calendari o no? O ja estàs sempre ben preparat i pots anar fent diferents, diferents curses tu? Bueno, a veure, eh, més o menys estic preparat, però bueno, eh, potser les dues setmanes abans doncs miro de fer terreny molt més, molt més tècnic, més lent, molt més desnivell, no fer potser tanta pista, o sigui, una mica específic les dues darreres setmanes. Hi ha estratègia? o feu el que podeu i el que tira, tira... Jo... A veure, molta estratègia no hi ha, és una mica saber llegir la cursa i, i, i com et trobis de, de força. Sí que és veritat que en aquestes curses tan dures, si no, si no et cremes al principi eh, i et coneixes el recorregut, la un té un parell de llocs al final que si vas fort realment eh, jo crec que pots, pots recuperar temps i arribar bastant al, al davant. Pau, com arribes a Castellà? com arribo, eh, encara queda bastant. I just la setmana abans eh, anem a córrer amb, amb en Joan una cursa de 4 dies. Jo crec que si allà anem bé i tal, arribarem, jo crec que potser de l'any que, que arribi millor. I això vol dir? Això vol dir que com a mínim ens ho passarem bé, <laughs> que és l'important, i Hòstia, per, per mi eh, et sonarà molt d'això, però el resultat és molt secundari. O sigui, prefereixo acabar quart i, i haver-m'ho passat molt bé que guanyar i que hagi estat patint tota l'estona. O l'altre dia a Girona que vaig anar molta estona sol i al final té el seu punt que dius, hosti, si hagués anat amb dues o tres persones potser hauria estat millor. Va, fem-li un fort aplaudiment, li agraïm que hagi estat avui aquí en Pau Manonat. I demanaríem que s'anés la caire d'en Jaume Bosch, a veure si, si poden... En Jaume és el president de, de BTT Fornells. Uh, Jaume, uh, és un orgull, no?, sentir parlar així d'una cursa que organitzeu vosaltres. Quina sensació tens? No només quan ho sents per en Pau i, i ell com a representació de, de molta gent que en podria parlar igual o, o més bé d'aquesta vostra prova. Sí, i tant, i Cada any eh, se repeteix més això doncs sí, és un orgull molt important perquè eh, la Tarnó com va començar era més aviat havia poca gent, el nivell no era, no era mm, podria massa massa exigent i sí que amb això, en fi, que mm, ha parlat de tot això de l'Antramon, entre nosaltres inclús eh, teníem a vegades dubtes de si realment eh, acabaríem triomfant tinguent una, una cursa tan exigent a nivell de, de corriols, no? I el temps, com sempre, podria donar la raó en Fidel, hem aconseguit doncs, tenir una, això, una cursa diferent a les altres eh, amb aquest nivell d'exigència, com bé explica en Pau. Expliquem avui una mica que, que dèiem que, que el ciclisme eh, ha cristal·litzat moltíssim a, comarques de Girona i a molts pobles i, i gràcies a la feina que feu molts directius en molts clubs com el, com el Fornells. amb, Explica'ns aquesta vessant més social que feu vosaltres de, de no només organitzar la cursa, sinó que això és una feina que, que dura durant tot l'any i, i que es nota cada cap de setmana gairebé. Home, esclar, a darrere d'això, de, del propi dia de la Tramon, doncs evidentment hi ha el nostre club, hi ha tota una sèrie d'institucions que des de sempre, des del principi, estan amb nosaltres, des de l'Ajuntament, algun sponsor que ens ha anat ajudant. Després tenim una vessant molt important a nivell de club, que és l'escola, que també és de les poques que hi ha a nivell de Catalunya, que la mainada, com volen, si o volen millorar alguna tècnica micilada de muntanya, doncs disposem d'aquesta nostra escolta. No? I una vessant molt i molt important, a part de, del dia de la cursa és tota aquesta gran quantitat de gent que durant l'any ens ajuda, però el dia de la Tramon hi ha 400 persones inscrites, però n'hi ha 100 o 150 que, que són els que... 150 voluntaris per tirar-la endavant. Sí, sí, almenys 150 persones són els que es mouen aquest dia per, per aconseguir fer moure tot això. Els avituraments que estiguin en puesto, amb l'arribada, els controls, tot La cursa s'ha de quedar tal com és? Ha d'evolucionar o ja està bé? Perquè ara com que també està creixent l'afició, a vosaltres ja us agrada aquest model, no, no s'ha de tocar gaire, ja, ja esteu contents amb com la teniu? Home, nosaltres estem contents, o sigui, el que no volem variar és la nostra filosofia de, del traçat. Sempre buscant corriols, buscant llocs bonics, com bé deia Fidel, hi ha gent que va competir, però hi ha gent que també té l'opció d'anar a llocs que si no netegéssim aquests camins no s'iria. En tot cas, el que sí que estem treballant una mica és donar-li més ressò una mica més a nivell internacional, aconseguir gent com en Pau o com en Joan, aquesta gent, doncs, ells són els que tenim un altaveu molt gran a nivell de, del món, no? Perquè si aquesta gent parlen bé de la nostra carrera, doncs, poca cosa poca cosa més podem fer. Sí, i a més a més, més enllà dels mitjans de comunicació, eh, gent com en Pau els segueixen a les xarxes socials i si van a proves d'aquestes, doncs la gent té ganes d'anar als llocs on van, el, on van el, els vots. home, moltes gràcies i que, i que vagi molt bé. Li passem el micròfon amb en, amb en Fidel i, i acomiadem. Fidel, eh, què recomanem a la gent que, que potser la farà per primera vegada o que potser, o que potser l'està descobrint? Que s'hi llencin, que la provin, que, que els diem? Sí, sí, que la provin, però que no, que si un any no estan prou bé, es preparin i tal. No passa res si hem d'esperar un any més. És una cursa exigent, és molt exigent. I jo el que dic de la Tramon, que ho vaig sentir a la, a la cursa que va guanyar en Pau, diuen, la, la Challenge vaig sentir que deien les és una cursa que tothom la pot fer. La Tramon és la que voldrien fer. És la diferència d'una cursa a l'altra. Eh? Doncs ens quedem amb aquest eslògan, amb aquesta idea final. Ja us sabeu, el pròxim 24 de maig, la Tramunt, 65 quilòmetres, 2.000 de desnivell positiu, costalets a la zona esportiva de Salt, la segona és la trama 30, 33 quilòmetres, 900 de desnivell, de l'hostal del Fang fins a Salt, també la zona esportiva, la trama 1 90% de traçat per Corriols, i aquest any n'han obert 30, mirant com ens explicava per allà on passa el senglars. Moltes gràcies per ser al Girona Bike Wall, esperem que la gent que no coneixiu la prova eh, tingueu ganes de fer-la, esperem que els que ja la coneixiu tingueu ganes de, de millorar els vostres temps, a veure si el temps també ho respecta, que també és una cosa, si no hi ha pluja si no ja després és, ja, ja bufa i tot, que sigui una, una bona jornada i que disfrutem de, de la bicicleta. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima.